Bom, estamos aqui na Almirante Max Leão e ontem aconteceu um episódio bem desagradável. Foi lançamento de diversas fitas VHS desse, desse prédio, que é o Flaubert do, da Praça dos Franceses. Só para vocês terem uma ideia, Bom, aqui o saco algumas fitas que foram recolhidas. Olha aí. Os vilões, Disney. Tudo fita infantil, né? O que leva a crer que provavelmente foi uma criança, mas também pode ter sido um adulto. Né? Todas essas casas aqui foram atingidas. A partir dessa aqui, Olha lá, tem fita, dá pra ver no telhado. Fita. Caixa de fita caída, caída no telhado. Todas essas casas. Bom, aqui dá pra ver parte da fita, balançando. Tá bem claro, né? Uma das casas aqui atingidas. Olha aí. A altura do prédio de alguma dessas janelas alguém lançou esses objetos colocando em risco aqui os pedestres, a população de baixo uma falta de respeito total um condomínio de alto padrão tem um baixíssimo padrão de educação né? Isso não pode acontecer não. Quatrocentos e cinquenta, quatrocentos e oitenta, quatrocentos e noventa e oito. Hum. Esse aqui é o condomínio, à frente, portaria, aqui os prédios. de volta aqui na Almirante Marcos Leão. Então é isso. Esse edifício, é o Flaubert tem que parar de jogar coisa aqui na rua. Não só ele, todos. Né? Esse terreno aqui também não é lixo. Muito menos a rua. O pessoal tem que ter mais respeito. Bom, bons moradores do, desse condomínio Praça dos Franceses ficarem espertos, porque o erro de um pode custar para todos. Então se continuarem jogando, com certeza o condomínio vai ser processado. E aí vai sobrar para todo mundo.